Das ist Lara. Lara studiert Werkstofftechnik an der TU Dresden. Das letzte Semester verlief leider nicht nach Plan. Von den insgesamt sieben Klausuren wurden drei in eine Woche gelegt. Als die Prüfungstermine immer näher rückten, wurde ihr klar, verdammt, ich pack's nicht. Das Ergebnis? Lara schob eine ihrer Klausuren in das nächste Semester. Dieses Chaos will sie in Zukunft vermeiden, um stressfreier zu lernen. Die Stoffmenge in den Lehrveranstaltungen kann Lara von Zeit zu Zeit kaum bewältigen. Es ist einfach zu viel für 90 Minuten. Umso wichtiger ist es für Sie, den Stoff im Anschluss noch einmal durchzugehen. Im Opalkurs entdeckt Lara zwei Methoden, die ihr besonders helfen könnten. Die Quintessenz und das Glossar. Sobald sie zu Hause ist, schreibt sie sich eine übersichtliche Zusammenfassung der Vorlesungsinhalte. Welche Form man wählt, ist einem selbst überlassen. Ob kleiner Fließtext, Stichwortsammlungen, Grafiken oder Schaubilder. Es ist alles erlaubt, was beim Lernen helfen kann. Lara bevorzugt meistens kurze Stichworte, manchmal auch in einer kleinen Tabelle, je nachdem, wie viel Zeit sie hat. Natürlich wäre es am besten, wenn man zu jeder Lehrveranstaltung und jeder Sitzung eine Quintessenz schreibt. Aus Zeitgründen tut sich Lara mit ihren KommilitonInnen zusammen, um die Lehrveranstaltungen aufzuteilen und Quintessenzen miteinander auszutauschen. Dafür nutzen sie geeignete Online-Tools. Für wichtige Begriffe und Definitionen erstellt Lara parallel ein Glossar, am Ende des Semesters kann sie es als Nachschlagewerk für Fachbegriffe nutzen. Sie ordnet die Begriffe darin alphabetisch, so fällt die Suche noch leichter. Quintessenz und Glossar kommen grundsätzlich erst nach einer Lehrveranstaltung zur Anwendung. Ziel ist es, den Stoff aufzubereiten und in einer gewissen Art und Weise zu systematisieren. Sammelt man kontinuierlich im Laufe des Semesters Quintessenzen, entstehen eigene Skripte mit persönlichen Anmerkungen. Möchte man hingegen eine übersichtliche Darstellung der wichtigsten Begriffe und Definitionen, eignet sich ein Glossar besser. Hier wird ohne Bezug zur jeweiligen Lehrveranstaltung eine Ordnungsstruktur erzeugt. Mithilfe von Karteikartenboxen kann man sich ein persönliches Register anlegen. Ein ständiges Hinzufügen von Begriffen ist jederzeit möglich. Es ist wieder Prüfungszeit. Für Lara ist es nun deutlich entspannter. Zwar muss sie genauso viele Klausuren wie im letzten Semester schreiben, doch kommt sie mit dem Druck viel besser klar. Durch das kontinuierliche Nutzen der beiden Methoden fällt ihr das Lernen deutlich leichter. Endlich hat sie wieder Zeit für ihre Freundinnen. Vor allem aber ist das Chaos verschwunden, im Kopf und auf dem Schreibtisch.